бишкек мэриясынын кыска жана узак мөөнөттүү пландары жээнбек кулубаев кувейттин элчисинин ишеним грамотасын көчүрмөсүн кабыл алды кыргызстанда балмуздакты экспорттоо 40%га өстү Айсулу тыныбекова менен айпери медет кызы эл аралык рейтингтик мелдешке катышат нурзат нуртаева күрөш боюнча өткөн эл аралык мелдеште коло байгенин ээси болду бишкек шаарынын мэри эмилбек абдыкадыровдун төрагалык алдыгында абанын булганышы боюнча атайын ведомстволор аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны өттү мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей жыйынга борбор калаанын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү жана министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү катышып иш чаралардын кыска жана орто мөөнөттү ошондой эле узак мөөнөттүү планы талкууланды тышкы иштер министри жээнбек кулубаев кувейттин кыргызстанда элчиси омар ахмед аль кандаринин ишеним грамотасынын көчүрмөсүн кабыл алды жолугушуунун соңунда кыргызстанда жигердүү иш алып барып жаткан кувейт тарабынан каржыланган кайрымдуулук фонддордун ишмердүүлүгү канаттануу менен белгиленип кувейттик кайрымдуулук жардамды мындан ары арттыруунун жана алардын ишмердүүлүгүн координациялоонун жолдору талкууланды тараптар сүйлөшүүдө жетишилген макулдашууларды мындан ары ишке ашыруу үчүн биргеликте аракеттенип ар дайым тыгыз байланышта болууну макулдашты desta өткөн жылы ата мекендик өндүрүштөгү балмуздакты экспорттоо кырк пайызга өстү мындай маалымат улуттук статистикалык комитеттин кыргызстандын он бир айына карата тышкы жана өз ара соодасы тууралуу отчетунда келтирилет кыргызстандын пломбир жана эскимосунун башкы импортчусу казакстан болуп саналат ал өткөн жылы жалпы көлөмдүн токсон тогуз жарым пайызын ал эми эки миң жыйырма биринчи жылы токсон тогуз бүтүн ондон бир пайызын сатып алган эки миң жыйырма биринчи жылы казакстандык импортерлор ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн үч жарым миң тонна балмуз сатып алышкан ал эми эки миң жыйырма экинчи жылы кырк пайызга бул төрт бүтүн ондон тогуз миң тоннага көп муну менен катар кыргызстандан өзбекстанга бал муздактын экспорту он пайызга өссө ал эми россияга экспортто тескерисинче эки эсеге азайган айсулуу тыныбекова менен айпери медет кызы хорватияда өтө турган зигреп open эл аралык рейтингдик мелдешке катышат мелдеш биринчи бешинчи февралда загреб шаарында өтөт айсулуу тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча алтымыш эки килограмм салмакта ал эми айпери медет кызы жетимиш алты килограмм салмакта күчүн сынайт эскерте кетсек тыныбекова дүйнөнүн эки жолку азиянын төрт жолку чемпиону жана олимпиада оюндарынын күмүш байге айпери медет кызы азиянын чемпиону жана дүйнө чемпионатынын коло байге кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын мүчөсү нурзат нуртаева краснояр шаарында өткөн күрөш боюнча иван яригиндин кубогуна арналган эл аралык мелдеште коло медаль жеңди дене тарбия жана спорт департаментинин басма сөз кызматы билдиргендей спортчу алтымыш сегиз килограмм салмак категориясында беттешти белгилей кетсек мелдеш жыйырма алтынчы жыйырма тогузунчу январь күндөрү өтүп кыргызстандан жалпы он үч спортчу катышты